нельзя. Для того, чтобы зарабатывать много денег, нужно уметь продавать. Для того, чтобы научиться закрывать сделки, необходимо уметь отвечать на возражения, делать это идеально. Тренируйтесь отвечать на возражения, и все у вас будет. Хорошо. До встречи.